हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि वायर कैर में और कैर में क्या डिफरेंस है तो आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे इसके लिए मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस uh, ही लिया हुआ है और यहाँ पे दो डेटा टाइप मैंने लिए हुए हैं एक कैर है दूसरा वायर कैर है ठीक है अभी हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे करना है तो सबसे पहले तो इसको क्लोज करता हूँ ये जो टेबल बनी हुई है इसको क्लोज कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर साइज में क्या करता हूँ दोनों की साइज फाइव रख लेता हूँ ठीक है तो अब देखिए रजिस्ट्रेशन आईडी कैर टाइप का डेटा टाइप है ठीक है और इसकी साइज फाइव रखी है हमने और वेर कैर में भी साइज क्या रखा है फाइव रखा है ठीक है अब दोनों ही की साइज फाइव रखी है और यहाँ पर अगर मैं इसको सिचुएशन देखते हैं रन कराने के बाद तो ये देखिए यहाँ पर ये आ गए अब यहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन आईडी डालनी है जैसे मान लीजिए ए ए ए ये देखिए ये हो गया तो ये कितने करेक्टर हुए फाइव करेक्टर हुए अगर मैं सिक्स एंटर करने की कोशिश करता हूं तो हम एंटर नहीं कर सकते ये किसकी बात है कैर डेटा टाइप की ध्यान दीजिएगा ये किसकी बात हो रही है कैर डेटा टाइप की और ये देखिए यहाँ पर आ, ये ये हमारी क्वेरी है तो यहाँ देखिए ये कैर लिया उसकी साइज क्या रखी है फाइव रखी है ठीक है और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी साइज क्या रखा है फाइव ही रखा है ठीक है तो अभी क्या करेंगे हम यहाँ पर अब दूसरे वाले को देखते हैं यहाँ पर वेर कैर वाले को तो वेर केयर में भी हम सेम चीज एंटर करते हैं ठीक है और यहां पर देखिए यहां पर भी तो सेम ही है और यहां पर जब हम अगला कैरेक्टर एंटर करने की कोशिश करते हैं तो यहां पर भी एंटर नहीं कर सकते अभी दोनों में तो बात सेम नजर आ रही है लेकिन दोनों में डिफरेंस तो है क्या डिफरेंस है आइए उसको डिटेल में समझते हैं देखिए रजिस्ट्रेशन आईडी जो है कैर एडिटर टाइप है ध्यान दीजिएगा कौन सी आईडी रजिस्ट्रेशन आईडी तो यहाँ लिखा है आर ठीक है और इसकी साइज हमने क्या रखी है तो ये देखिए ये यहाँ पर रैम है और रैम में जब मेमोरी मिलेगी तो इसकी साइज़ क्या है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये साइज़ हमने क्वेरी में दिखाता हूँ क्या रखी है तो यहाँ पे साइज़ रखी गई है फाइव यानी कि यहाँ पर फाइव ब्लॉक्स बनेंगे रैम में तो ये दो हो गया ये तीन हो गया ये चार हो गया ये पांच हो गया ठीक है अब पांच बनेंगे तो जैसे मान लीजिए आपने एंटर किया राम ठीक है तो ये आर हो गया ठीक है कैरेक्टर में ध्यान दीजिएगा ये ए हो गया और ये हो गया एम और यहाँ पर बच गए दो ब्लॉक्स तो जब दो ब्लॉक्स बच जाएंगे तो इनको ये व्हाइट स्पेसेस से भर देगा क्या करेगा ये व्हाइट स्पेस से भर देगा यानी कि इसमें फिर और कुछ एंटर करने की चीज बचेगी नहीं आपके पास ठीक है अब देखिए अब जो दूसरी फील्ड बची हुई है ध्यान दीजिएगा कौन सी फील्ड है दूसरी फील्ड है नेम वाली ठीक है तो नेम वाले का क्या कंडीशन है उसको भी देख लेते हैं तो देखिए जो नेम वाला है यहाँ एन से इसे डिनोट करता हूँ नेम वाले को तो ये देखिए ये एन हो गया और इसमें भी पांच ही ब्लॉक्स बनेंगे तो ये देखिए ये रैम में इसको जगह मिलेगा और यहाँ पर ये वन हो गया ये टू हो गया ये थ्री हो गया ये फोर हो गया और ये फाइव हो गया कुल मिला के पांच ही बने अब इसमें कैसे होगा तो इसमें देखिए जैसे मान लीजिए इसमें राम एंटर करेंगे तो क्या होगा ये हो गया आर ठीक है और ये हो गया ए और ये हो गया एम यानी राम तो इसमें भी एंटर हुआ लेकिन लास्ट में क्या होगा यहां पर ध्यान देने वाली बात है क्या होगा कि ये जो दो जगह बच जाएगा ना ये इसको रिलीज कर देगा हटा देगा छोड़ देगा फ्री कर देगा ठीक है जबकि कैर डेटा टाइप में आपको ये फ्री होता हुआ नजर नहीं आएगा यहां पर देखिए यहां पर आपकी मेमोरी कितनी खर्च हुई तीन ही जगह तो खर्च हुई तीन ही ब्लॉक्स तो भरे लेकिन यहां पर आपको ब्लॉक्स भरे हुए तीन दिखाई दे रहे हैं लेकिन बाकी के दो ब्लॉक्स जो है कैर डेटा टाइप में किससे भर गए व्हाइट स्पेसेस से भर गए तो ये आपकी ज्यादा मेमोरी कंटेन करता है in comparison to varchar varchar कम मेमोरी जितनी जरूरत है उतनी ही लेगा और कैर जो है बिना मतलब के जो भी जरूरत नहीं है उसको भी ये ऑक्यूपाई कर देगा कैर में ठीक है समझ में आ रही है बात आई होप की बात समझ में आई होगी आपको ठीक है